how do we move from um, co-construction to ownership? Um, and this journey is about, sorry, this, we have started this journey, but, but we, we, as we move forward from today, the end of today, I want to talk about next steps. But it is about going from, and, and we won't get satisfy 100% of the people in this room, but I do want to emb uh, embark on that journey and continue that journey of shifting from co-construction. So the spirit with which you engage uh, I'd welcome the constructive dialogue. Um, we'll take concerns, we'll take uh, proposals, uh, alternative proposals, uh, but today is, is, again, it's part of that journey. Thanks very much, Steve. Okay, good morning, uh, Borodar. My name is Steve Vincent, Deputy Director at Welsh Government, responsible for school effectiveness. Now, I did notice when the envelopes were circulated, I know that a number of you did have a little, you know, kind of peek. Um, can I just ask you now to resist from doing that? Um, otherwise, you're not going to listen to what I'm going to say, or indeed, you know, Hugh and Maureen. Before I go into the presentation on, you know, what could we do to replace, um, you know, level two inclusive, I spent some time last night just reflecting on yesterday. Um, and I just want to share with you, you know, those reflections. I haven't captured everything, obviously, that was said you know, yesterday. Um, but I think it's just important to actually set some context, uh, you know, and, the scene. So I'll share that, share that with you. So I think the key message, and Steve alluded to that um, only a few moments ago, um, is that you're asking for a model based upon trust and the model that can address and look at capacity building. And then within that, a wide range of indicators, certainly around well-being, schools as learning organisations, based upon you know, a broader you know, curriculum and indeed you know, the four purposes, not focused on key stage four examination results, but actually captures the quality of teaching and learning that goes in your school across the whole school. So what matters at year seven, year eight, year nine, you know, year 10, not just what matters at key stage four, based on the context and the community, you know, of your school. You've asked, and we had a good discussion yesterday around, you know, value added. And then we finished with conclusions from you around not wanting a single indicator, a single number, or a single colour to make a judgment you know, about your school. And all of that is against the backdrop of what we heard from you know, some of our speakers yesterday. So I think it was Steve Munby who mentioned you know, not having a blizzard you know, you know, of, you know, of measures. Um, being aware of the ecosystem, and if we do something over here, there will be an unintended consequence you know, you know, you know over there. Based upon you know, co-construction, and I think that's been the theme of yesterday and will certainly be the theme you know, of, you know, of this morning. A system that drives collaboration you know, and competition, and also based upon peer review and verification. That's my kind of brief you know, you know, summing up of yesterday. And for me, they are short and medium-term you know, challenges and goals. And I think a lot of this, certainly you know, quite a bit of it, we need to start unpicking over the coming weeks and months as we start our work and when I say our, I mean our, as in you know, everybody in this room, as we work with OECD and ESTIN to start developing that national self-evaluation framework. And our inaugural first meeting you know, takes place next week, and then we'll need to think about how we can then you know, engage with you. So that's my reflections on yesterday. And as Steve mentioned only moments ago, and indeed uh, yesterday, we do have the challenge of you know, today. and today being the level two, you know, you know, inclusive. And before I go into the presentation, I just want to share with you, you know, a number of givens. And I think these are very, very, you know, you know, important. We did hear yesterday from the Cabinet Secretary about a fundamental review. It is fundamental. You know, nothing is ruled in and nothing, you know, you know, is ruled out. We have developed some initial thinking, working with a number of head teachers in, in, you know, in the room today. We have shared that thinking, we have refined it you know, you know, as a group, we've shared it with our key partners, we've shared it with you know, professional associations, and we keep you know, you know, tinkering and changing you know, you know, our thinking you know, along that. None of what we're going to present today is policy. None of it you know, is set in stone. It's our thoughts and ideas, what could replace level two, you know, inclusive, and you know, we want your feedback you know, on that. So it's not set in stone and certainly not policy intention. It is transitional and interim. I think that's key. And what we will discuss today, I think, has got to be based around what we discussed yesterday. So it's going to be part of that wider national self-evaluation framework you know, and, and verification. So we have worked with a fair number of head teachers, both primary and, and indeed secondary. And in terms of, you know, what have you told us about you know, current, performance, uh, current performance measures? And none of what you see, you know, on the screen behind me is going to come as any surprise. So you're telling us that currently performance measures are narrowing choice of curriculum, particularly around current CAP 9, where what goes in the current CAP 9 is rather you know, you know, prescriptive. That's the feedback we've had from, uh, from you. And then as a result of that, a number of qualifications and subjects are being downgraded as far as performance measures you know, are concerned. You know, they're not important. Steve mentioned earlier about the predominance of the CD you know, you know, you know, borderline. And if you actually look at the historical data over the last eight you know, or, or nine years, and you look at you know, our performance at A star C, we have seen a steady you know, upward you know, trajectory. But if you then look at a number of subjects, and I'll take mathematics as an example, if you actually look at the historical data for mathematics and you apply that to A star A and B, then that trajectory line is not going you know, you know, upwards. It, it might be a slight increase, or indeed in some cases at a national level, you know, it's beginning, you know, you know, the flat line. You've also told us, and we touched on this uh, yesterday, benchmarking and quartiling you know, is driving you know, you know, competition when we're talking about a collaborative self-improvement you know, you know, self-improvement system. Indicators not being inclusive and the system and schools being driven by performance you know, you know, you know, measures. Um, you know, I think that's the stark reality. That's what you, you, you've told us. So then, If you flip that around the other, on, you know, on the other side, um, in terms of the, you know, the discussions that we've had, and again reflected you know, yesterday, you want to see a system where performance measures you know, are inclusive and focused on the needs of the individual pupil. Um, they drive an inclusive and diverse you know, curriculum benefiting you know, you know, all, all pupils. Greater autonomy for schools. So you've actually said, you know, let us look at our own school context and develop our own performance evaluation, you know, indicators based upon the context of our school. But you've also been saying to us that there is a need for national indicators, possibly around English language, Welsh language, science and mathematics. We've spent quite a bit of time yesterday talking about you know, the importance you know, you know, of well-being, and that needs to be you know, included in any system that we, we come up with. And also around you know, progression and, you know, and value added. And we, we've got a session in about an hour you know, you know, you know, on that. So that's what you want to see. So this is the current system. This is what, what you want to see. In terms of making you know, that happen, that, you know, that's certainly not going to be you know, easy and straightforward. So in terms of you know, moving forward, um, we need to develop a system that is fair, you know, coherent, transparent, you know, and proportionate, recognises you know, all children you know, in the system, based upon self-evaluation, and I think that was you know, a key message that came out of yesterday, looks at, looks at progress and value added, a mix between evaluation and performance measures, um, what do we mean by evaluation and assessment? What do we mean by you know, you know, accountability? Certainly a system that encourages breadth of curriculum, drives you know, improvement you know, across the whole system, not just that narrow focus on the CD border. And, and again, it was quite not surprising, but actually you know, quite reassuring that when I did the reflection, and these slides are you know, a number of you know, kind of months old, but a suite you know, of indicators and not just that one you know, colour, you know, you know, you know number, um, you know, that, that one measure. So those are the challenges. So what we have been doing, um, we have been working, as I said, with a number of you, you know, in the room. We have been working with um, you know, professional associations, um, directors of education, you know, you know, consortia, just to develop our, you know, kind of thinking, you know, around this. We're now going to share with you, you know, our thinking. and I'm going to ask you still to resist looking at, you know, at your envelopes, please. Um, and just to repeat myself, none of it is set in stone. We'll take you through our methodology you know, and our thinking. Um, and then when we finish, we certainly welcome you know, your feedback as part of your group discussion. Thanks very much, and uh, Hugh. O bore da i chi gyd. Diolch yn fawr. Fyddai yn gwneud ynghlwyniad yn y Gymraeg, felly os ydych chi angen yr uh, os newch chi defnyddio yn osgolch y dda. Dwi am drio adeiladu chydig ar yr hyn ydych chi wedi glywed yn barod um, bore yma. Um, ar hyn, wrth gwrs, clywson i ddwy. Mae gynnon ni sefyllfa glir lle rydyn ni ar hyn o bryd. A mae gynnon ni sefyllfa sydd yn llai clir o ran lle da ni angen bod erbyn y bydd gynnon ni'n cwricwlwm newydd wedi datblygu, ond mae gynnon ni egwyddorion cadarn wedi gosod ar gyfer hynny hefyd. Ond yn y cyfamser, fel ydych chi wedi clywed, mae gynnon ni gyfnod trosiannol i fynd trwyddo fo, a rhain dwi'n mynd i drio wneud bore, mae wedi rhannu rhai o'r syniadau sydd gynnon ni, a fel ydych chi wedi clywed yn barod, rhai o'r syniadau yn unig ydyn nhw, Mae'n syniadau sydd wedi cael ei datblygu ar y cyd efo grwpiau o beneithiaid a mae'n gyfle i mi fan hyn i ddweud diolch yn fawr iawn i'r peneithiaid hynny sydd wedi gweithio uh, yn agos efo ni. Ond fel sy'n cael ei bwydleisio yn barod, dydyn nhw ddim wedi cael ei gosod mewn concret. So, da ni angen mynd ar rhywfaint o daith o ble rydyn ni i ble rydyn ni angen bod, ond gan ganolbwyntio'n benodol heddiw ar y cyfnod trosiannol yna. Mae'n gyfle i edrych ar elfennau os ydym ni'n mynd i ddefnyddio data TGI yn benodol wrth symud ymlaen. A hefyd fel clywsoch chi gyn Steve yn y cyflwyniad nesaf, byddwn ni'n edrych ar y syniad yna o werth ychwanegol a gofesu'r cynnydd, sef un o'r pethau holl bwysig yna sydd wedi cael ei pwysleisio ni ar hyd y daith bod angen edrych ar gynnydd y disgybl unigol fel da ni'n symud ymlaen. Mae'r egwyddorion sydd y tu ôl i hwn i gyd wedi cael ei egluro i chi'n barod, Da chi wedi clywed gen Graham ddwy bod ni'n edrych ar hynna'n arfarnu ar gyfer dysgu, nid hynna'n arfarnu ar gyfer edrych yn dda. A dyma bod honna'n yn egwyddor bwysig i ni. Oes, mae angen unrhyw lywodraeth gael cyfundrefn at y bolrwydd genedlaethol, gafodd hynny bwysleisio gyn, uh, gyn Steve Mumby a gyn eraill ddwy, ond mae hefyd angen i ni ddatblygu syniadau lleol, angen i arweinwyr feddwl ynglyn â beth ydy ystyr atebolrwydd mewnol sydd yn addas i gyd-destun, sydd yn addas i ddisgyblion a sydd yn addas i weledigaeth ac i uh, syniadaeth ac uh, disgyblion unigol yr ysgol honno. Rwan mae yna farsbar ar gael unrhyw un sy'n gallu adnabod pa ysgol ydy hon. Dwi wedi cael ysgol ar hapad damwain i gyflwyno fan hyn i chi bore yma. Mae yn ysgol ar hapad damwain, ond mae hi yn ysgol real hefyd. So unrhyw un sy'n siarad data ar y diwedd a sy'n adnabod pa ysgol ydy hi yna gyfarchiadau mawr i chi. Mae gen Steve Vincent, dwi'n deall, ddau farsbar yn ei boced i rannu ar ddiwedd y sesiwn. Dwi'n mynd i aros yn hir efo hwn, oherwydd da ni wedi trafod yn barod beth ydy diffygion defnyddio un dangosydd. Fe nath Steve Mumby bwysleisio ddoe bod angen i beth bynnag da ni'n neud o ran cyfundrefn at y bolrwydd fod yn ddilys, fod yn ddibynadwy, fod yn deg, bod o'n glir pam da ni'n gwneud beth da ni'n gwneud, a bod ni wedi delio efo'r canlyniadau anfwriadol yna sydd yn dod o'r dill da ni'n ddefnyddio. Os ydych chi'n cymryd yr profion yna ac yn gosod nhw'n erbyn yr un dangosydd y lefel 2 Ydy o'n ddilys, ydy o'n ddibynadwy, ydy o'n deg, ydy o'n glir pam bod ni'n neud o, beth yw'r canlyniadau anfwriadol. Does dim rhaid i mi drafod efo chi'n fan hyn bore yma bod y dangosydd yna fel un dangosydd sy'n tra'r glwyddiaethu ar bopeth arall yn syrthio'n bryn y nifer fawr o'r profion unigol yna. A canlyniad hynny ydy bod ni wedi dod i sefyllfa yma yng Nghymru erbyn rŵan, lle er bod yna welliannau amlwg wedi cael eu rhoi a'i cyhoeddi, ac y gallwn ni fod yn bositif amdanyn nhw ar y ffin ec di yna mae gynnwn ni ddiffigion eraill amlwg a gwerth clir yn gwahanol yn cael ei roed ar gynnydd rhai yn erbyn cynnydd eraill. A fedrwch chi gyflwyno y wybodaeth yma mewn un ag un ffordd, a ydych chi gyd wedi gweld ti'n barod. Ac os ydych chi'n gofyn y cwestiwn, a Steve ofyn ddwy, how goes it for our children? Ydy'r graff yna yn fan yna, ar ben i hun bach, yn dweud hynny wrtha ni, a'r ateb ydy, wel na fedar o ddim byth feda'r unrhyw set o ffigurau beth wneud hynny, a felly mae rhaid ni ddod i fyny efo rhywbeth sydd yn wahanol. Rwan, pan da ni'n cyflwyno syniadau, a dwi'n pwysleisio mae syniadau yn unig ydy'r rhain, a mi welwch chi sut mae'r rhain wedi cael ei gosod yng nghydestun destun eich ysgolion chi yn y munud. Dwi'n pwysleisio mae syniadau nhw, mae nhw'n fesurau arfaethedig, mae nhw'n gynnig cychwynnol. Ond ydyn nhw'n mynd i weithio, ond mae rhaid nhw fynd â ni ar daith o ble rydyn ni rwan i ble rydyn ni angen bod. A mae'n awgrymiad yma'n hyn yn glir bod ni angen cadw'n pwyslais ni, y pwyslais pwysig yn ar lythrenedd, ar rifedd ac arwyddoniaeth. Da ni'n sôn am dod â'r mesur i mewn sydd yn delio efo'r sgôr bwyntiau gyfartalog ar gyfer bob un o'r ardaloedd yna yn unigol. Maen nhw'n ardaloedd pwysig, maen nhw'n ardaloedd sydd yn bwysig bod ni'n gallu dangos gwelliant a chynnydd yn nhw, ond drwy ddod â sgôr bwyntiau mewn, mae o'n golygu bod ni yn edrych ar roed gwerth cyfartal i bob un cyflawniad gan bob un plentyn. So mae hwnna roed tri chraidd i chi, os lyciwch chi, yn y cyd-destun yna. Yr awgrym ydy bod pawb yn derbyn dangosydd yn edrych ar berfformiad yn erbyn y tri yna. Ond da ni hefyd yn bwriadu rhannu wedyn y garfan i fyny yn dair sy'n dangos y sgôr gyfartalog ar gyfer y treian ucha, y treian canol a'r treian isa o ddisgyblion. Ac y bydd yna sgôr bwyntiau ar gyfer y treianau hynny hefyd. A mi fydda'r un dill yn cael ei cymryd ar lefel genedlaethol i edrych ar Gymru, sut mae'r gorion, y treian ucha, sut mae'r treian canol a sut mae'r treian isa yn perfformio. Yr awgrym gan y grŵp, yr awgrym dan ni'n neud i chi yn fan hyn bore yma, ydy bod hwnna yn gam sylweddol ymlaen o ble roedden ni efo'r ddwy sleid flaenorol. Ond mae'n bwysig bod ni'n deud eto'n fan hyn fel didodd Graham ddoe yn de. Data is not the evidence. Faint bynnag o ddata sydd gynnwch chi. Data is not the evidence base. It is part of it. So dyna chi y rhan gychwynnol, y craidd, llythrenedd rhifedd a gwyddoniaeth, y gorau o, a maen nhw wedi ffinio fan i fan chi'n dod, mae'n mynd i ddarllen hwnna gyd allan i chi, y gorau o'r iaith Saesneg, Gymraeg, llenyddiaeth Saesneg neu llenyddiaeth Gymraeg. Gorau o mathemateg rhifedd a'r gorau o wyddoniaeth. Ond dwi'n gwybod bod yna nifer fawr o gwestiynau yn mynd i ddod o hyn i gyd, a mae'n iawn i chi godi'r cwestiynau yna, Ond os yna'n redeg trwy wedyn beth di'r gweddill o'r syniadau, wnaeth hynny hefyd falle ar y mwy o gemdir i chi. ni, mae hwnna'n rhoi tri, cofiwch ia. Mae yna chwech arall os ydych chi'n edrych ar sgôr o naw, a bydd y chwech arall yn agored i ddewis lleol. Ond yn amlwg mae rhaid i rhain i ddod o'r cymwysterau sydd wedi cael ei dynodi neu wedi cael ei cymeradwyo gan cymwysterau Cymru. Ond maen nhw'n ddewis A maen nhw'n gyfle i chitha wedyn yn eich ysgolion i ddangos bod y dangosyddion ehangach yna yn adlewyrchu cyd-destun yr ysgol ac ehangder y cwricwlwm sy'n cael ei gynnig. A mi fydda hwnna hefyd yn ffurfio'r han o'r toolkit hunan werthuso ac yr ardystio gafodd ei trafod yn y, yn y sesiynau ddwy. Da ni hefyd yn cynnig ar hyn o bryd, fel y gwelwch chi, bydd bob ysgol yn cynnig y dysgrif her, sgiliau, fel dewis cwricwlwm, a bydd y mesurau ar gyfer hwnnw hefyd yn sgôr pwyntiau a hefyd rhannu y garfan yn tair rhan yr uchel, y canol a'r gweilod fel o'n i'n dweud o'r blaen. Ond da ni hefyd wrth gwrs, er bod ni'n cyflwyno, mae yna beryglon y hyn wrth gwrs, a mae rhywun yn ymwybodol bod yna lawer o ddata yn y pair y hyn i gymharu jyst un ffigwr sydd yn trio dweud popeth Mae barn broffesiynol y bobl sy'n gweithio mewn ysgolion yn mynd i fod yn rhan greiddiol hefyd o'r broses hunan arfarnu ac o greu ac o ddatblygu y toolkit gafodd ei gyfeirio ato fo ddoe. Wedyn o ran y Gymraeg. So yn ychwanegol at y naw newydd yna wedi capio, mae yna gynnig hefyd yn y cyfnod trosiannol yma bod ni'n datblygu dangosydd ychwanegol i gefnogi y Gymraeg, boed hynny yn iaith gynta neu boed hynny yn ail iaith. Eto yn seiliedig, yr un un egwyddor, a mae'r egwyddor felly mae'n mynd yn bwysig ond mae'n rhedeg trwy'r cyfan i gyd, yn seiliedig ar y sgôr bwyntiau ar gyfer dysgwyr, a mi ddylai bod fi wedi pwysleisio hefyd, a nes i redeg dros hynny'n gyflym yn yr ganolog. Da ni hefyd wrth gwrs yn mynd i fod yn parhau y pwyslais pwysig yna ar gyfer dysgwyr prydysgol am ddim a gweddill y garfan. Ond eto yn edrych ar dreian isa, y dreian canol a'r dreian uchaf ar gyfer y Gymraeg. Rwy'n wrth gwrs, y sefyllfa ar hyn o bryd ydy, mae gynnu ni Gymraeg iaith gynta, mae gynnu ni Gymraeg ail iaith. Mae'r symud clir wedi cael ei nodi o fewn dyfodol llwyddiannus ac o fewn datblygiad y maes dysgu a profiad ieithoedd llythrenedd a chyfathrebu i gyfeiriad un continiwm y Gymraeg, ond dwi'n pwysleisio'n fan hyn wan eto fel nes i reit ar y dechrau cyfnod trosiannol y ni yn efo ar hyn o bryd a syniadau ac awgrymiadau ydy'r hain yn unig. Wedyn, os ydych chi wedyn yn edrych ar heina wedyn o ran be maen nhw'n wedi edrych fel graffiau, ac um, mae hain brand fach i chi weld, a fe welwch chi nhw o'ch yn eich pecynnau, pan gewch chi hawl i hagor nhw yn nes ymlaen, neu welwch chi ar gyfer y Saesneg, ar er enghraifft, canlyniadau plant prydau ysgol am ddim, a'r sgôr bwyntiau, rhai sydd ddim prydau ysgol am ddim, a wedyn pawb, a wedyn yr uwch, y canol a'r isaf. A mae bob un o'r rheina, mae mathemateg yn fanna yn yr er enghraifft yma ar y dde, mae bob un o'r rheina, bob un o'r darnau yn y wybodaeth, yn rhoi mwy o wybodaeth chi am y ffigwr sydd wedi mynd o'i flaen o. Ac rhoi fwy o gyd-destun a ddim yn trio cyffredinoli yn ormodol, er mae yna bob amser berygban wrth gwrs gyntaf ydych chi'n cymryd unrhyw gyfartaled, bod chi'n mynd i gyffredinoli i ryw raddau, ond gobeithio bod hwnna'n llawer cryfach na beth da ni wedi bod yn weld yn hanesyddol. Yr un peth wedyn ar gyfer gwyddoniaeth, A wedyn pan da chi'n edrych ar y naw fel oedden ni'n trafod yn y fan hyn, a dos i'n angen i mi egluro chi, dwi'n mynd i fynd trwy hwnna i gyd o ran be di'r cryfderau cymharol o'i gymharu a Chymru, wrth gwrs, yn y cyd-destun yna. Be sydd ddim yma, da ni'n cydnabod hynny'n syth, a mae hwnna rhywbeth falle da ni angen i drafod, a di sydd chi'n mynd cnodi, sydd chi'n edrych ar gyd-destun ysgol benodol yn y cyd-destun yma, ond cofiwch, dydy hwn ddim ar hyn o bryd. Dydy hwn ddim yn ymdrech i wneud hynny, ac efallai bod ni ddim angen gwneud hynny o gwbl ar anrhyw'r sylwadau sydd wedi dod yn barod yn ystod y dyddiau diwethaf yma, ond mi fyddwn ni yn edrych ar gynnydd yn nes ymlaen, a mae hwn wrth gwrs hefyd yn gosod cyd-destun. A wedyn mae gynnwn ni ar gyfer y Gymraeg, boed hwnnw'n Gymraeg iaith gyntaf, boed hwnna'n Gymraeg ail iaith, yr un math o broses. Ac i gefnogi datblygiad y Gymraeg dros y blynyddoedd nesaf yma i pan fyddwn ni yn cyrraedd y sefyllfa pan fydd gynnon ni um, y continuum Cymraeg yn ei le efo'r cwricwlwm newydd. Rwan, peth arall sydd ddim yn fan hyn, a sydd wedi cael ei bwysleisio ddoe, wrth gwrs, ydy mae canlyniadau un flwyddyn ydy'r heina. Yeah? Mae o yn bwysig bod ni'n edrych ar gyfnod o dair blynedd o ran y data mae gyd. Yeah? So cofiwch hynny pan da chi'n edrych arno fo. Dwi'n mynd awt tri awgrymu fan hyn, mae jyst un flwyddyn yn unig da ni'n edrych arno fo yn y cyd-destun yna. A wedyn mi fedrwch chi wrth gwrs wedyn edrych ar gryfderau a gwendidau gwahanol o fewn ysgolion, a mi welwch chi, os ydych chi'n edrych ar y ffigurau yma, mae'n mynd i ddiddorol weithiau i weld. Os ydych chi ar yr ysgol weilod yna, ar y tabl yna, ysgol eg, mi welwch chi ar gyfer y disgyblion i gyd yn y ddwy flwyddyn 2016 a 2017 bod yr ysgol yn perfformio yn gry yn erbyn y dangosydd pob un o'r um, uh, sgôr naw uh, wedi, wedi gapio yn y cyd-destun yna. Ond byddai'ch yn edrych ar y gwaelod y canol a'r isa yn yr un un ysgol, mi welwch chi bod y top a'r canol yn performio yn rhyfeddol o gri yn yr ysgol yna, ond mae yna gwestiwn ynglyn â pam y falle nad ydy'r er disgyblion gwaelod yn yr ysgol yn performio mae'n yn ymddangosiadol cyn gryfed ar gweddill. A mae hwnna'n gwestiwn gwahanol. Dydy o'm yn cynnig unrhyw ateb, efallai bod yna gyd-destun clir sydd yn egluro hynny. Ond mae'n sicr yn gwestiwn gwahanol i'r un sy'n cael ei roed i fyny pan da chi jyst yn edrych ar un sgôr bwyntiau yn y cyd-destun yma.